ça va compris خو مان اراك prêt deux راك prêt trois راك prêt اك prêt son صحه خو سيربريز اليوم صغار لوك لوك تاكل حبل ملوك خو تيخ تيخ تاكل بتيخ في المريخ بوجي تاكل لوجي ولا دوك نحلك les bougies نقول لك حاجه خو انا مونيسكا Oh, سي الكوشمار نخدمو سي في خو حبيت جوب دوك جوب با با با با فليشة سوبر فليشة بلانا شوك عندي سربريز ليكم اليوم خويا العزيز نقول لك حاجة خو ارمي الماء زرزق الكلوار وجدوا البيادن ينسى تزرزق راح يحبس وجدوا نشاشف الماء راح ينغلق فهمتوا خو ارمي الماء خويا العزيز تحبوا سخون ولا بارد خفيفه خويا العزيز ارمي الماء خو هي زرزق شكون زرزق خويا العزيز زرزق زرزق زرزق فوالا القطره الاخرى خويا ما محلي معدني خفيفه خويا كاس ما في كاس خو كاس جو فارغ كيفاش خويا كاس حليب بيان نوار شوي لنا زوج باللارج كاس كروت قداد ديرنا المعلم تاعكم في جيوطاب ديرنا لا كاس في الساشي وابدا مشي خو هكذا خويا